Hola, ¿qué tal? Nuevamente pues aquí compartiéndoles un nuevo video. Nos encontramos en un parque donde siempre acostumbramos pues a, venir a disfrutar en familia. Miren como se pueden dar cuenta ahorita el aquí lo que es este el el laguito pues está seco. No sé no sé hasta cuándo lo van a abrir pues ahorita estamos este, aún con, con tiempo de, de frío el día de ayer este, tuvimos un poco de nieve me imagino que, que van a abrir la fuente pues ahorita ya que empiece todo todo lo que es el calor estamos en temporada ya de iniciar lo que es la primavera verano pero miren este, aún los árboles están muy, pues muy secos, ya pronto van a empezar a florear. Y pues el clima es muy extremoso porque el día de ayer tuvimos nieve. En este momento está la temperatura muy baja, hace mucho frío. Y quiero compartirles que hasta el fondo tenemos un teatro al aire libre. Aquí es donde acostumbran mucho pues este presentarse artistas este en el área de aquí de estamos entre el área de Kettering, Dayton y Kettering, pero esta área es de Kettering y aquí es donde se acostumbra pues hacer presentaciones de artistas a nivel a nivel número uno em, uno de los artistas por, recordar y por nombrar estuvo aquí este Paul McCartney. Eh, ¿Quién más? Em, recuerdo de de este Ringo Starr, uno también de los integrantes de los Beatles. Y es un área muy bonita. De hecho, también aquí se acostumbra mucho venir a, a pasar el día en familia, a caminar. Aquí es donde hacen también eventos de ferias. Está muy bonito. Pues esta fuente, este laguito está cerrado ahorita. Se ve muy bonito. esperemos venir próximamente a grabar para ver las fuentes y, próximamente ver este es pues el área lleno de flores, los árboles florecen. Y, pues eventos, eventos que, vamos a tener. Eh, siempre en la temporada de diciembre este, todo esto está iluminado y se ve muy muy bonito anteriormente aquí del lado izquierdo es donde teníamos la corte que pertenecía aquí a la ciudad de Dayton pero la reubicaron para otro lado y, pues ya no ya no está en este lugar pero hace hace años atrás no sé como unos cinco años aún todavía la teníamos también en esta área tenemos este en este edificio verde tenemos un restaurante donde podemos venir a degustar ahí con, con la familia y es un área muy bonita y bueno pues este Esperemos que en esta temporada primavera-verano asistamos a, un evento para disfrutar de la buena música de algún artista que se va a presentar ahí. Y creen que hace mucho frío, está la temperatura muy baja. Ahorita les estoy grabando, pero mi mano está congelada. Vamos a bajar un poquito. Hago un poco de movimiento porque voy bajando los, los escalones, miren aquí estoy bajando y voy a tratar de voy a tratar de caminar un poquito tratar de no moverme mucho para ver si alcanzamos a a mostrarles y a compartirles un poco del área del, del teatro aquí vamos dándole vuelta miren pues esta es la fuente, este es el laguito donde en primavera, verano les estaba comentando que se prenden las fuentes y se ve muy muy bonito vamos a esperar que inicie pues esa temporada que les digo primavera verano donde donde abren aquí las fuentes y se ve muy bonito es un área muy bonita para venir en familia vamos caminando vamos caminando se escucha los pajaritos miren en ese árbol está un no sé si sea búho no sé qué es no, no sé qué es está muy grandote bueno les estaba comentando que voy a tratar de grabar un poquito a ver si alcanzamos a ver un poquito del área del teatro al aire libre caminando, vamos cam Miren cómo se ve, se ve bien padrísimo. Está por completo seco de agua. Hoy domingo está todo esto solo por la misma situación que estamos viviendo a nivel mundial. Desafortunadamente con el coronavirus y toda la gente pues está dentro de sus casas, que es una orden que ya nos dieron, que debemos de estar prácticamente en cuarentena cuidándonos y estar tomando las debidas precauciones. Y bueno, pues este, Ale y yo salimos a comprar pues las necesidades para toda la semana. Nos fuimos a, la tienda a surtirnos y, y como siempre con el mayor gusto de siempre pues estamos aquí compartiendo un nuevo video. Este parque lo tenemos muy cerca de casa y, y pues aquí andamos un ratito. Miren qué bonito está, es un área muy muy bonita. también un segundito, es que mi mano se está congelando. Y estoy tratando de moverme lo menos que pueda. Entonces aquí estamos, miren al fondo, como les comentaba, se ve el, teatro al aire libre. Bueno, Pues sí, efectivamente, como comentaba Loli, estamos... Eh, este parque aquí en la Kettering y pues precisamente al fondo como ella comentaba ya se hizo hincapié pues se, se llegan a presentar artistas de renombre e incluso artistas locales pero aunando a un artista más de los que de los que se han presentado en este lugar pues llega a mi mente el famoso Carlos Santana que aquí también realizó un concierto y así como ellos como él perdón pues varios artistas de renombre bueno, es al fondo la que es la entrada del, de del teatro, del teatro al aire libre. Estas son lo que son las oficinas donde compramos los boletos o los tickets. inclusive llegan a vender algunas cosillas por ahí. Bien, bien, bien. Pero las fuentes efectivamente secas en estos momentos. Pues es temporada invernal y definitivamente nada, nada es tan agradable como pues estar fuera de casa a temperaturas totalmente extremas y acá nuestra lateral lo que vemos es edificio bueno pues viene siendo edificio de departamentos está aquí pues digamos mezclado la parte de lo que es eh, la habitacional con la zona de, de recreo el teatro la zona del teatro el parque y lo que era antiguamente la corte de la ciudad de Kettering. Bien, como, como vemos realmente pues es un lugar muy agradable. A mí me encanta, sobre todo en, época de verano. A Loli también nos encanta, a mí nos encanta, nos encanta venir aquí. Esperemos tener eh, la oportunidad de pues en verano poder hacer nuevamente un video asistir a algún concierto para, bueno, que podamos ver la diferencia entre lo que es la época invernal y la época de verano. Muy bien, pues vamos a continuar. El frío definitivamente, pues si, no nos permite estar mucho tiempo en el exterior. Pero con todo gusto, con todo gusto lo hacemos. Y bien, bueno, pues vamos a a seguir mostrándoles un poquito más de este bello panorama y bueno pues eh, haciendo un pequeño recorrido allá al fondo nos encontramos nada menos que a Lolis bien que nos está saludando nos está saludando y bien mucho frío Sí, lo que comentábamos, el frío definitivamente pues sí nos impide un poco movernos con, con la mayor facilidad. Pero aquí andamos, aquí andamos. Mucho frío. Mucho frío. Temporada, temporada para poder degustar de un cafecito caliente, un chocolate caliente y unas donas. ¿Por qué no? vamos a venir a un concierto. Efectivamente, la temporada de conciertos es a partir del mes, si no me equivoco, viene siendo en mayo. Sí. En mayo creo que inicia el primer concierto, de mayo hasta el mes de septiembre, que es la temporada eh, de verano. Sí. exactamente en la temporada de primavera-verano. Y bueno, pues este, aquí estamos disfrutando de este video. Eh, exactamente ahí como dice Ale son unos departamentos, las oficinas, un área muy muy bonita. Y bueno, próximamente esperamos compartirles un, un video de, algún evento exactamente ahí ahí aquí es donde está el, teatro al aire libre un área muy bonita muy muy muy bonita todo todo todo este todo se ve este pues tranquilo una tarde noche muy bonita y y pues aquí estamos miren disfrutando un poquito me encanta me encanta la tarde silenciosa tranquila el área de la de la de, de, las fuentes pues está seca esta esta imagen está siendo un poquito borrosa estoy viendo es la misma resolución del video pero aquí estamos bueno pues igual los va a saludar aquí miren estoy haciendo un, un este hola hola hola qué tal cómo estamos bueno pues teniendo de fondo lo que es la corte de la ciudad de Kettering les enviamos un saludo desde aquí de la ciudad de Dayton Ohio Loli y Ale y vaya a cambiar los nombres pero caramba exactamente <laughs> Un saludo a todos, a todos nuestros suscriptores, y a todas las personas que puedan ver nuestros videos con todo gusto. Bueno, ya desde Dayton, Ohio, específicamente desde la ah, parte de Kettering, eh, frente al eh, Teatro al Aire Libre, el Pueblo de les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes. Exactamente. Saludos para todos, para todos, para todo el mundo. Y bueno, pues este, nos vemos en el próximo video. Con todo gusto, creo que Suscríbanse, denle un clic y por favor, sus comentarios son muy buenos para nosotros. Exactamente. Bueno, pues este, vamos a dar por terminado este video. Eh, nos vemos en el próximo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo, por ser parte de nosotros y... Bueno, con este fondo de del edificio de la antigua corte de aquí de Dayton, que ahora son oficinas, restaurante, catering. Exactamente, en la ciudad de Dayton. Ajá, de Kettering, perdón. Exactamente, en la ciudad de Dayton. Eh, la resolución se ve un poquito borrosa. Y bueno, con esta imagen de, de, pues de las fuentes, de las fuentes secas y del teatro al aire libre, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Y suscríbanse, un favor. Les pedimos de favor, síganse suscribiendo. Eh, un like, comentarios. Que pasen una hermosa tarde. Y sean felices por siempre. Buenas noches, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.